aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig. Alltså. Välkommen till bakom kulisserna! Okej, nu är det dags att hämta barnen. Häng på. Hej hej! Vi ska, vad ska vi spela in? Vi ska spela in innan provet. Ja uh, just det, vi ska spela in innan provet. Vi har spelat in provprovet. Vi har spelat in själva provet. Jag gjorde det faktiskt på riktigt. Ja, vi skulle på riktigt. jag gjorde det på riktigt. Jag vet, jag gjorde också det. Hej Hej Gorika, gorika. Goss, goss, goss. Den är bra, den är bra. bro. Men va? Har du inte hört? Nej men, vad ska jag göra då? Men kolla om du hittar klippit igen. Och stäng inte av alltså. Där, bra! Jesus. Hej. hej. Hej. <laughs> Vad fan, vi kör Hej. Och action! Och alltså, det är verkligen inte en enda lus kvar. Alltså, jag lovar, kolla själv. Det är eh, helt... Okej, okej, jag tror det. Men där såg man i alla fall lite kli. Mm. Underbart. Ska vi byta? Ja.